Ich freue mich immer noch darauf. Ich warte immer noch auf eine spielbare Alpha für mich. Mhm. Mhm. Hallo. Sehr! Oh, oh, ich glaube, ich habe es wieder getan. Ihr dachtet, wir haben ein ganzes Jahr lang nichts gemacht? Dann lag ihr falsch. Uh, ach ja, unsere Bossgegner sind jetzt noch stärker. erwartet. Was haben wir denn genau gemacht? Wir haben Bugs behoben und 100.000 neue hinzugefügt. Spielt aber auch gar keine Rolle. Denn es ist kostenlos. Oh, und was war das? Waren das etwa neue Waffen? Scheiße, ja! Nach unzähligen Entwicklungsproblemen und atemberaubenden Frustrationen erscheint es diesen Sommer. Jetzt im Ernst. Nemica.